nos diz. Amen. God created from evening till morning. O Senhor criou da noite até o amanhecer. I thought that was very interesting. Eu achei aquilo muito interessante. Seemed to be in reverse. Parece que foi ao contrário. Evening morning. Da manhã, da noite à manhã. And God called it the first day. E Deus então chamou o primeiro dia. We're going to understand that a little better tonight. Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor. Glória a Deus! Aleluia! Throughout your life, ao, ao longo da sua vida, you're gonna have heights, você vai ter altos and depths, e baixos, pain, dor and pleasure, e prazer, night, noite and day, e dia, hot, hot, quente and cold. E frio. Summer. Verão. And winter. E inverno. Amen. Amém? God has made it where there's a lot of seasons in our life. O Senhor fez muitas temporadas, estações na nossa vida. É. Now, if uh, someone in the back will Se alguém puder uh, colocar a foto da roda ali, por favor. We're going jump to Ezekiel. A gente vai pular para Ezequiel. this wheel. fala sobre essa roda. And it talks about the cherubims. E fala sobre os querubins, os serafins. And it talks about how it moves. E o livro fala sobre como ela se move. And what makes them move. E o que faz ela se mover. I want to explain something to you tonight. Eu quero explicar algo para você essa noite. In the center of this wheel, no centro dessa roda, you see a round circle? Você vê um círculo redondo ali? That is the heart and the will of God. Isso é um coração na vontade de Deus. And those wheels do not turn. E essas rodas, elas não vão girar. Unless that center gives it the, the going. A não ser que aquele centro ali dê o direcionamento de que elas façam isso. All the wheels. Todas as rodas are controlled by the center. São controladas pelo centro. And the Bible said that when one turned, they all turned. E a palavra de Deus diz que quando uma daquelas rodas gira, todas as outras giram. They would turn as they were given direction to turn. Elas giravam de acordo com o direcionamento que elas recebiam de girar. All of heaven moves in rhythm Todo o céu se move no mesmo ritmo with the center of the will, com o centro da vontade, which is his will. que é a vontade dele. Então nada no céu se movimenta sem que esse centro da vontade de Deus Dê direcionamento para que as coisas se movam. It gives the motivation. Aquilo ali dá a motivação, a razão pela qual as coisas acontecem. Now in the center of this wheel, Agora no centro daquela roda is the heart of God. É o, está o coração de Deus. And it beats. E ele bate. quando ele está pronto, Ele dá instruções. Tudo no universo está conectado àquela roda. Todos os céus que se movem quando a, a vontade de Deus mexe essa roda. Todos os meteoritos no céu. It doesn't move without that heartbeat não se move a não ser que haja um direcionamento desse coração. esteja com tanta comunhão com a vontade de Deus que ela possa sentir o mover do Espírito e se mover junto com Ele. a soberana vontade de Deus. That will of God is a motivating force. Essa vontade de Deus é uma força motora, motriz. Behind everything that God does. Para acumular e trazer tudo que Deus faz. All his works todas as suas obras, actions, todas as suas ações, vêm do centro da sua vontade. E se você não está se movendo com ela, você está desconectado. Sabe, aquela coisa ali no meio diz para as rodas o que fazer. It's the same in your heart. E é a mesma coisa no seu coração. When God takes it over, Quando Deus toma o seu coração, you hear it, você escuta, you feel it, você sente, and you move with it. e você se move com isso. You move with it. Você se move com isso. e tudo aquilo que está fora de alinhamento com aquilo, como uma ilustração da sua vida like do que é se mover fora do Espírito de Deus God, se, se, mover com o Espírito de Deus motivado pela vontade de Deus God, vivendo pela vontade de Deus God, amando a vontade de Deus se movendo com a vontade de Deus Amém. Quando Deus decide dar uma resposta a algo, wheel, é porque no centro daquela roda, ele, ele, se aconselha consigo mesmo. So earth, então quando ele decidiu criar a terra, said, ele disse que haja. E aquelas rodas começaram a se mexer. dele dizer essa palavra, himself, enquanto ele ainda estava ponderando consigo mesmo, não havia nada aparente, visível. It, Mas quando ele disse, as coisas começaram a se posicionar. muitas vezes na nossa vida. A gente não consegue entender porque as coisas não estão acontecendo, nada se move. Maybe. Talvez. Talvez você não esteja conectado ao centro da roda. uma roda de carruagem, como essa roda aqui. And this is your é life. E essa é a sua vida. Now for that wheel to turn and move. Agora para essa roda se movimentar, and, se mexer. And let's say you're holding on to the bottom of this wheel. Vamos dizer que você está se segurando ali essa parte de baixo dessa roda. You're not letting go, you're holding on to it. Você está segurando aquilo ali, você não solta. God said, hold on here. E o Senhor diz, segura aqui. So there are Agora, quando Deus se move, quando Ele pondera o que Ele vai fazer com você depois, a roda começa a se mexer. Now what's going to happen? E agora o que, vai acontecer? It's going to start going up. Vai começar a subir. And you're going to start going up. E você vai começar a subir. And you'll keep going up. E você continua subindo. And Aí você está lá no reino da glória. Realm, no reino espiritual. Em comunhão com Deus. E Deus quer saber o que você aprendeu quando você estava do, do lado de baixo da bola. E se a roda vai continuar a se mover e vai haver progresso, going to have to go back down. Ela vai precisar descer para a parte de baixo. Now God's looking at your heart. Agora Deus está olhando para o seu coração. What are you going to do when you see the earth coming up front of you again. E aí o que você vai fazer quando você vê a terra aparecendo de novo na sua frente, o chão? You lost another friend. Você perdeu outro amigo. You have bills to pay. Você tem contas a pagar. You can't feel the presence of God. Você não consegue sentir a presença de Deus. Now you're back at the bottom. E aí você voltou para a parte de baixo. E a sua cara está de cara. para o Você não consegue enxergar nada. And e você está nas trevas, na escuridão. E você não consegue nem lembrar da parte de cima da roda. So you wait in the darkness. Então você espera ali naquela escuridão. And you begin to seek the presence of God. E você começa a buscar a presença de Deus. You submit to the dealings of God. Você se submete às vontades de Deus. Because you know. Porque você sabe. That when God begins to put an action and a motivation forward. Que quando Deus começar a mover as coisas e entrar em ação. He sees something in you. Ele enxerga algo em você. That has been laid down. Que foi entregue. E você está pronto novamente a começar a subir nessa roda. Durante sua jornada com Deus, você vai caminhar e vai subir e descer nessa roda. Você vai subir e descer, subir e descer. Não deixe esse mistério te fazer se perder. Porque se a roda está girando, a gente está indo para algum lugar. think that you're standing still and not going anywhere, porque enquanto você pensa que você está parado e não está indo para lugar nenhum, that's the time of testing. Esse é o tempo de provação. God's looking to see if there's a praise there. Deus quer ver se existe um louvor ali. A worship there. Uma adoração ali. warfare there. Um campo de batalha ali. Você vai continuar crendo nele? Are you trusting? Você vai confiar nele. O coração de Deus está sempre se movimentando, ele nunca está inerte. No céu já estabeleceu e colocou em lugar. Que é, uma delas é chamada efeito e causa. Ah, se eu jogo uma pedra na água, ela é a causa dos respingos. Now, if I came along after the rock had been thrown in the water, I would just see ripples. E agora, se eu for ali depois de ter arremessado essa pedra, eu vou ver alguns respingos. Eu vou me perguntar, o que, causou isso aqui? So então na nossa vida, nós temos todos esses respingos. E onde, de onde que vieram esses respingos? Há uma causa. Há uma causa para todo respingo. Você precisa descobrir qual que é essa causa. If it's Você tem a capacidade de mover o coração de Deus. Você não sabia disso quando você estava ali no, no pó, na parte de baixo da roda. Não é? Mas agora você sabe. gente pular dessa roda. Achando assim que se a gente pular fora dela, a gente não vai descer de novo o pó. You begin to use your own understanding. Você começa a usar o seu próprio entendimento. Instead of God's understanding. Ao invés do entendimento de Deus. And you jump off the wheel. E pula para fora dessa roda. E aí, ele, e aí você diz para você, você mesmo, eu não vou passar por nada disso de novo. Então você começa a se é, apoiar no seu próprio entendimento. E a palavra de Deus te diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Em todas as suas formas, em seus caminhos, conheça Ele. Ele conduzirá o seu caminho. Mas se você pular dessa roda, com certeza você vai cair. Você vai ser enganado. Você vai achar que está indo para frente. Porque você tomou e assumiu o controle. E todo o tempo. Você está no pó e você nem se dá conta. Não há retornos. Não tem como voltar atrás. Você veio a Jesus. Não para hoje. Não só para amanhã. Mas para sempre. E sempre. E sempre. E até que essa roda. Turns into a chariot transforme numa carruagem e te leve aos céus, você vai caminhar com essa, com essa roda. Você vai andar na roda. Aleluia! Don't Não, não deixe que o diabo te dê ilusões falsas sobre plenitude. função do tempo acontecendo aqui. E Deus, e Deus está sempre criando ou destruindo ou avaliando as coisas. Ele está fazendo algo. Não pegue as suas questões com as suas próprias mãos. Pensando que a roda de Deus jamais se moveria de novo. Deus fez algo grandioso quando levou José ao Egito. Ele fez algo grandioso quando salvou aquela família de morrer de tanta fome. But something happened algo aconteceu. Egypt, Enquanto eles estavam no Egito, eles se acomodaram. Eles esqueceram tudo que Deus havia feito. Eles abriram mão da roda, soltaram. -a. E levou 430 anos para eles. Até que houve um clamor para para eles de se moverem, sair do lugar. Que finalmente começou a mexer a vontade de Deus. Por 430 anos. Eles ficaram no fundo do poço. Eles não se moveram, eles não foram para frente. Mas alguém começou a clamar a Deus. começou a cair por terra quando subiu com a clamor de Moisés. e porque aquela roda começou a se mover de novo, God said, I'm do something now Deus disse, eu vou fazer algo agora that will change the history of the world. que vai mudar a história do mundo. para fora do cativeiro. E esse juízo que esteve sobre o meu povo por 430 anos vai, vai recair sobre os egípcios. E eu vou trazer juízo contra o Egito. Eu achei que quando eu mandei aquela ordem, Quando a roda de Deus começa a se mover, o poder e a autoridade de Deus se manifestam. But it's doing it in secret. Mas a roda está girando em silêncio, Ele manteve Moisés escondido. Ele manteve José e Maria escondidos. The baby in the womb is hidden. O bebê no quarto está escondido. No one can see what's happening. Ninguém consegue ver o que está acontecendo. So the devil doesn't know what's happening. Então o diabo não sabe o que está acontecendo. But in the dark. Mas ali na escuridão. At the bottom of the wheel. No fundo da roda. When you're laying down your desires. Quando você está entregando suas vontades. When you're laying quando você está abrindo mão dos seus próprios sonhos. Quando você está matando o seu desejo de ser percebido. Quando você tem, prefere estar tá no fundo dessa roda do que fazendo qualquer coisa que você queira. Deus vai se mover rapidamente. E Deus não, e o inimigo não vai saber o que está acontecendo. Porque no fundo daquela roda, a concepção, ao nascer, Quantas provações você desperdiçou? Quando Jesus, quando Deus na verdade queria te fazer gerar. Would have given you part of himself queria dar a você uma parte dele que faria com que a roda se movesse. Mas você desperdiçou seu tempo no fundo da roda reclamando. Ai, tadinho de mim. eu me. Ai, eu tô com tanta pena de mim. Por que ninguém me percebe? That's where you're supposed to Ali é o lugar que você tem que morrer. down. É ali que você precisa entregar. até aqui e dá essa mensagem. Porque a roda está girando. Quando você está caminhando na escuridão. Muitas vezes Deus vai limitar o poder e a autoridade dele. Até que você aprenda o que você precisa aprender. Jesus deu um perfeito, um exemplo perfeito. Em Hebreus há uma palavra. E é sobre uma pequena pedra. Em Hebreus isso é chamado de Zurich. É a menor pedra de todas. You know, Jesus, sabe, Jesus, the creator, o Criador, became that Zurich rock, se tornou aquela pequena pedra, so tão pequena, so he could fit inside of us, para que ele pudesse caber dentro de nós. The massive size of God is beyond understanding. A, a, o tamanho de Deus é fora do, da compreensão humana, impossível de entender. That Jesus nothing of going to the lowest place. Mas Jesus não se importou em ir ao lugar mais baixo de todos. Because Porque we needed a foundation. A gente precisava de uma fundação. You see, this has a foundation. This piece right here. Tá vendo? Isso aqui é uma base. That's Jesus. Isso é Jesus. He's below. Ele está abaixo. What is he building on that foundation? O que, ele está construindo nesse fundamento? Something that can go up. Algo que possa subir. rock. Ele é a pedra fundamental. That came into you. Que veio a você. And he did that ele fez isso so para que ele pudesse te erguer. Agora Jesus está no, na base. E você na presença de Deus lá em cima. você só está lá porque Ele é o seu fundamento. Agora é a sua vez de ser uma pequena pedra para ir para a parte de baixo da roda. Abrir mão dos seus sonhos para a sua vida. Let go of your position abrir mão da sua posição na vida e se tornar o fundamento para do qual o reino de Deus vai crescer. That's what starts the wheel turning. É isso que faz a roda começar a girar. Is your ability to go low. É a sua capacidade de se humilhar a sua habilidade, de, a sua capacidade de ouvir pessoas falando a seu respeito. E ter um clamor e adoração no seu coração. A sua capacidade de ser desconhecido. exigirá da moda. It works from evening till morning. Ela funciona da noite para manhã. He starts in your nighttime. Ele começa no seu tempo de escuridão. In your difficult time. No seu tempo de dificuldade. Because that's the only time you're soft enough for him to talk. Porque esse é o único tempo no qual você está aberto bastante para ouvir. Because your heart gets hard. Porque o seu coração se endurece. But when you're at the bottom, quando, mas quando você está no, no fundo, What else can you do? que mais que você pode fazer? But look up into the face of Jesus. A é você olhar para a face de Jesus. And say, I choose you. E dizer, eu escolho você. I choose you. Eu escolho você. So that wheel will begin to turn again. Então essa roda vai começar a girar novamente. When Jesus came to earth. Quando Jesus veio à Terra. He came to die. Ele veio para morrer. He didn't come to live Ele não veio para viver as a destination como um destino in final natural, no mundo natural. but to bring to us eternal life. mas para trazer a nós a vida eterna. Então, quando ele subiu novamente, we find Mary in the tomb. A gente encontrou ali a Maria no túmulo. Jesus, appears to her, Jesus apareceu para ela. And she wants to touch him. E ela queria tocá-lo. Watch out. Ó, presta atenção. Don't touch him yet. Não me toca ainda. Because he's got to take his offering back to heaven. Porque ele precisava trazer o sacrifício de volta ao céu. No espírito, ele precisava pegar aquele sangue que ele derramou. Because in the heavens there was an ark. Porque lá no céu havia uma arca. Just like the one that was on earth. Assim como aquela que tinha na terra. E no espírito ele pegou todo o sangue que ele derramou. He says, Mary, ele disse Maria. Don't touch me yet. Não encosta em mim ainda. But you see, in a few days, sabe, em alguns dias, Jesus appears to the disciples. Jesus apareceu aos seus discípulos. And he says to Thomas, E ele diz a, to, a Tom- Thomas, Tomé, Tomé, he said, touch me. ele diz, Put your hand coloca, coloca sua in mão do side meu lado, where I bled. porque eu sangrei. Because the wheel had completed. Porque a roda tinha girado completamente. E terminou. You don't go minister. Você não vai para o ministério. Or do something else. Ou fazer nada. Until that wheel is in place. Até que essa roda esteja posicionada. cruz antes da ressurreição. Jesus, Jesus não teria sido ressurreto se ele não tivesse morrido. Ele precisava exercer e alcançar autoridade sobre so that, o último inimigo, que era a morte. para que agora ele pudesse viver para sempre. Amém? A gente já está acabando. the bottom of that Por mais escuro que seja o fundo dessa roda. As dark as it was for the disciples when Jesus lay in the grave. Por mais escuro que fosse, mais tenebroso para os discípulos quando Jesus morreu. They were on the bottom of the wheel. Eles estavam no fundo dessa roda. I lived for him. Eu vivi para ele. Eu segui ele em todos os lugares. Eu achei que ele era o Messias. Eu coloquei tudo que eu tinha nele. E agora essa roda não, não gira. Eu perdi tudo. But Jesus Mas Jesus havia dito a eles. Give me three days. Me dê três dias. And I'll rebuild the temple. E eu reconstruirei esse templo. He finished the New Testament. Ele terminou o Novo Testamento. In those three days. Em três dias. novo. Nem seus discípulos puderam acreditar naquilo. Mas quando ele apareceu para eles, ele disse alegria. Não existe nada nesse mundo que possa se apresentar bom o suficiente para te fazer soltar essa roupa. É o lugar mais maravilhoso de se estar. Job said, "The Lord gives." Jó disse, o Senhor deu. The Lord takes away. O Senhor tirou. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. I want everyone to stand. Quero todo mundo de pé agora. We're going to make a fresh commitment tonight. fazer uma, um novo compromisso hoje à noite. But situations in this life As situações e circunstâncias dessa vida will not hinder us going forward. não vão nos impedir de seguir em frente. Let's close our eyes and lift our hands in the air. Feche seus olhos e levante suas mãos. Jesus, Jesus, tonight, hoje à noite, commit again Nós nos comprometemos novamente. our lives to you. Entregamos nossas vidas a Ti. Even when we're at the bottom of the wheel, Mesmo no fundo da roda. if we have to die at the bottom of the wheel, Se nós precisarmos morrer nesse fundo da roda, we are yours. Nós somos teus. My life is yours. Minha vida é sua. And the way you choose for me to die is yours. E o jeito que eu vou morrer é seu. What you give me is yours. O que o Senhor me dá é seu. What you take away is yours. O que o Senhor tira é seu. Your name is on everything. O seu nome está em tudo. It's, my name is not on there. Meu nome não está nessa. My name is in the book of life. Meu nome está no livro da vida. So it cannot be on things. Então não pode estar em coisas. So tonight, então hoje à noite. We see ourselves through one thing. Nós nos vemos através de um nome. One identity. Uma identidade. It's Jesus. É Jesus. The Son. O Filho. Of the living God. Do Deus vivo. Take me. Me leva. Use me. Me usa. You take the glory. Você fica com a glória. You get the benefits. O Senhor fica com os benefícios. I'm satisfied. Eu estou satisfeito. I'm satisfied. Eu estou satisfeito. To be em estar a part of the wheel. Uma, é, em ser parte da roda. As the kingdom of God moves forward. Enquanto o reino de Deus segue em frente. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém.